السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة حليمة العتيقي اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد آه، الحلوة على شكل البريوش كتجي لذيذة البنات ندور إن شاء الله في المقادير نحتاج ليها واحد جبلي بسم الله القريصة هاد الدقة ديال الملحة عندنا مية غرام ديال السنيدة شويه ديال القشور ديال الحامض نخلطو هادشي شويه عاد نزيدو البيضه دابا نزيد البيضه بيضه وحده الله دابا نبدا نزيد في الطحين عندي ربعة ديال الفرص تقبلته ندير واحد جوج خمارات مغربلتهم هنايا باش ما يبقاش فيهم دوك الحبيبات الطحين نبقاو نديرو بشويه بشويه على حساب واحد كاين شي طحين كيشرب كاين طحين اللي ما تيشربش نحيد المعلقه نخلطها بيدي باش تخلط ليا مزيان بسم الله الحين أطلعنا فيها معبور عارفين نجمعها هيا بعد ما أيوة، خلطتها البنات تتكون تكون بحال هكا انا ما قتنيش هذاك آه، سميتو داك العبار اللي لقيت اللي شربات ليا طحين شرب ليا زدت فيها واحد آه، ربعة المعالق عامرين مزيان ديال الفوص هي عاد جمعات غنغطيها دابا ونخليها واحد نص ساعه ترتاح ليا شويه عاد ندوزو نشكلوه هيا من بعد طاحت لينا العجينه درت لينا واحد نص ساعه تحت نطلقوا هنا فوق من هاد التكويصه شويه شويه ديال 你去吃呢？嗯。收拾东西。 يعني مش بيت نطلقها أه. هاي من طلقتها البنات أه. نديرها غندير ليها كوفيتير بسم الله شفتي فيه تليفات غنهز عير داك الشيء اللي اللي مطلق اي كوفيتي بغيتو البنات اللي كان عندكم في الدار اللي كان عندكم حتى داك اللي كنصاوبو في الدار نديرو تيجي بنين تيجي زويون تيجي طيب، طيب، تيجي طيب، نحاولو نعمرها كامله هنا غندير نصها بكوفتي ديال المشمش ونصها بكوفتي ديال الفريز اللي بغات ديرها بالشكلاط الشكلاط كتجي فنه دابا نشارك معكم شي وحده بالشكلاط كتجي غزاله هكا الكسكروت لوليداتنا نحكو فيهم حشوية شويه ديال الحمر بدون ندوبها شو بشويه بشويه تلوها كامله غنجيبو هذا حتى هويا نجمعو شوي الشاش كنديرو هاد البابي كويسو كيساعدنا شويه انا دهنت البنات بالحليب غندير ليها كاكاو ايفيلي باش نزوقها اللي بغات اللي عندها اللوز دير اللوز هذا باش شعلت الفران درت درت الفران يسخن غادا نديرها ونقص الفران نخليه يطيب على خاطرها وعاد نتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله الشكل النهائي البنات ديال البرياج نتمنى شغال بنتج جديدة نتمنى تعجبكم الفيديو ما تنساوش تخلونا واحد اللايك للتشجيع وشكرا على المتابعه وبالسلامه عليكم